Здравствуйте, меня зовут Шаповала Екатерина, я психолог, женский тренер. Я занимаюсь тем, что помогаю женщинам раскрыться, раскрепоститься, полюбить себя. Есть очень замечательная практика. Практика заключается в том, что человек а, на каждое свое желание задает вопрос «Зачем?». Просто один вопрос «Зачем?». Он задает ровно до тех пор, пока не докопается до самой, что ни на есть глубины. И я заметила, что каким бы ни было желание похудеть, э, реализовать, э, не знаю, возможно, э, пойти обучаться или выйти замуж, там, для мужчин это жениться, да, или там завести семью, путешествовать, любое желание, оно в конечном итоге приводит к банальному ответу, просто чтобы быть счастливым. Поэтому для меня вот я сформировала такое видение, что все-таки э, счастье э, – это реализация собственных желаний для любого человека, э, для мужчины, для женщины, для ребенка. Реализация желаний и заниматься тем, чем нравится, тем, чем хочется, хочется к чему душа лежит, а не просто проживать день В за днем. В сфере спорта я еще являюсь тренером Пол Дэнс студии. Я тренирую девочек. Э, я помогаю им раскрепоститься через тело, э, повысить вот эту женственность и энергию. И полюбить себя. Очень много зеркал находится в студии, и когда э, девушка смотрит на себя первый раз, она может прийти, она такая зажатая, она, ей не нравится то, что она делает, ей не нравится, как она выглядит. Но потом я замечаю, что э, с помощью моего подхода тренировкам каждая тренировка, плавно-плавно мы переходим к тому, что она уже покупает, я заставляю девушек покупать красивый такой костюм, который ей будет нравиться, или это спортивный, или это из разряда более эротического белья. И она уже смотрит на себя и восхищается. Я снимаю видео, показываю, вот смотри, какая ты молодец, за две тренировки ты сделала то, что некоторые не могут сделать э, годами. И она сразу такая, да, действительно, да, и она начинает э, себя больше принимать, она начинает любить себя, верить в себя, она начинает раскрепощаться. И прям я смотрю, как в глазах вот появляется какой-то блеск. Вот этот блеск, который говорит о пути или о пути к счастью, или о самом счастье, собственно. Я женщинам э, принимать себя, любить себя, э, помогая раскрыть свою женственность, Э, стать еще сексуальней, стать э, еще любимей для себя и для окружающего мира. А вот хочу еще акцентировать внимание все-таки на женщинах, вот на женском счастье. Э, естественно, для женщины тоже очень важно, как и для всех людей, понимать о своих желаниях. Важно научиться, собственно, их чувствовать, понимать, где желание подлинное, где навязано извне, и важно их реализовывать либо самостоятельно, либо, естественно, с помощью окружающего мира. Но также для женщины важно и эмоциональное существование составляющая. Женщина — это человек-эмоция. Ей важно научиться, я так думаю, что важно научиться э, не только проявлять свои эмоции, но и не гнобить себя за них, не осуждать, а наоборот исследовать, э, уметь их проявлять, уметь их контролировать, где надо, возможно, но уметь понимать себя, всю свою вот внутреннюю часть, всю свою душу и уметь ее показать, где надо, где надо скрыть, и будет загадка, допустим. Ну, и еще очень важно э, для женщины это вот энергия, которую она умеет получать извне и умеет транслировать. Она умеет вдохновлять и сама вдохновляться. И как я заметила, что очень такая мощная энергия получается в кругу женщин. Когда женщины собираются вместе, это нечто ну, просто неимоверное. Вот на тех же тренировках я, с каким бы я настроением ни пришла, даже если я вот просто вся там из пальца высосанная с этой энергией, с силами, я прихожу и я просто окрыляюсь. Не только потому, что я занимаюсь тем, что мне нравится, я от этого получаю колоссальное удовольствие, а еще и потому, что я вижу этих красоток, я вижу этих девушек, мы общаемся, у нас всегда есть общение, и это вдохновляет и заряжает энергией Как составляющая счастье может быть, естественно, и энергообмен, и... но это не все. Это, естественно, как я уже говорила раньше, понимание, принятие себя, безусловная любовь к себе, это понимание своих желаний, э, умение ощущать и анализировать свои эмоции, исследование себя, бесконечная самореализация, бесконечное э, эм, ну, исследование, интерес к себе, к окружающему миру. То есть и это э, счастье, это как вот целостная составляющая из маленьких радостей, из маленьких мелочей в жизни Есть также, в принципе, можно. Секретик, э, не знаю, такой маленький лайфхак, скажем, в моей жизни, что когда я начинаю задаваться вопросом счастья, вопросом смысла жизни, я понимаю, что в этот момент я несчастлива. Мне кажется, что когда человек не задается этими вопросами, а просто наслаждается, просто живет, просто замечает радости в каждой мелочи, реализовывает себя, свои желания, он уже счастлив, в принципе. Он не задается вопросами, какой смысл жизни, э, ну, что для меня счастье. Но когда человек чувствует, что он несчастлив, очень важно знать вот эту точку, когда он будет счастлив. И если он будет как раз анализировать, что для него счастье, ну, для каждого человека, тогда он будет э, точно, бессознательно уже знать, когда он придет в эту точку и когда он будет счастлив. Потому что если для человека это является некой такой абстракцией, то, возможно, он и не придет к счастью Мне вовсе. кажется, что счастье нельзя делить на уровни, потому что если человек, это такое состояние, если человек счастлив, значит, он счастлив. Он не может быть, это как немножко беременна. Ну как, ну человек, если беременная женщина, то она беременна. Точно так же и про счастье. То есть, если счастлив, то ты счастлив. Если нет, то нет, в принципе. Могут быть какие-то огорчения, может быть, но это уже про настроение, мне кажется. Это уже про чувства, про эмоции. Ну, а счастье – это уже такое глобальное состояние, которое человек способен либо ощущать, либо нет. Да. Счастье в деталях – это для меня трактуется как, вот, собственно, уметь наслаждаться каждой минутой, каждым мигом нашей жизни, потому что особенно сейчас, особенно те люди, которые работают чуть ли не 20 часов в сутки, бегают там, там в офис, там… Э, семья, там женщины исполняют какую-то функцию, там, возможно, где-то находится время для хобби, человек перестает замечать вот эти детали, замечет, перестает замечать э, там тоже солнышко или какая-то бабочка пролетела. А когда ты останавливаешься хотя бы вот в день, если взять себе за правило, там, остановись ну, на минуту буквально. Вот остановись и почувствуй окружающий, где бы ты ни был, окружающее пространство. Даже если ты в метро в час пик. На самом деле людей можно любить и в метро, и где угодно. И вот когда ты умеешь уже ощущать, умеешь вот, э, выполнять вот эту, возможно, деконцентрацию, можно ее назвать, то ты умеешь чувствовать потом неосознанно счастье. То есть ты умеешь наслаждаться не специально по щелчку, сейчас я остановлюсь, вот посмотрю на птичек, послушаю, как кто поет, и да будет мне хорошо. Ты уже потом делаешь это неосознанно, и с каждым днем ты ощущаешь, э, замечаешь мелочи, наслаждаешься. То есть, в принципе, да, счастье можно, как вот э, ну, составляющую из мелочей трактовать. Для женщин прежде всего э, хочу сказать вам, дорогие женщины, то, что научитесь себя принимать, научитесь себя любить безусловно. Не нужно гнаться за какими-то достижениями и за них, э, как какой-то там критикант, ставить э, плюсик или минусик. Нет, мы не в школе, да, жизнь это, возможно, для кого-то школа, это тоже опыт, но научитесь все-таки любить единственного человечка, с которым вы всю жизнь свою проведете. Ведете это вы сами. То есть с самого рождения до конца жизни вот один человек, который постоянно находится рядом с вами, это вы с вами. Научитесь э, а, понимать и принимать свои эмоции, чувства. Э, научитесь знать своих желаниях, подлинных желаниях, э, которые действительно вы хотите реализовать и реализовывайте их. Захотели сейчас поехать э, в парк, если там ничто не мешает, поедьте в парк, прогуляйтесь. Захотели пойти пошопиться, пойдите пошопитесь. Ну, то есть Э, реализовывайтесь. И для, в принципе, для мужчин, для всех людей то же самое. Любить себя – это прежде всего, потому что тогда мы умеем любить весь мир, тогда и мир любит нас. То есть ну, собственно, наверное, любовь, хочется такой посыл любви дать, посыл понимания себя и принятия.